Hello, apa khabar semua? Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru yang ingin menggunakan OBS Studio dalam uh, merakam video pengajaran mereka adalah uh, bagaimana nak menunjukkan dua paparan di dalam satu skrin ataupun satu skrin monitor. Uh, sebab kebanyakannya guru-guru hanya menggunakan laptop yang hanya ada satu skrin lah tanpa skrin kedua yang ada dua skrin tu lebih mudah untuk menggunakan OBS Studio uh, masalah ini juga sering diutarakan ah, uh, apabila uh, powerpoint digunakan dan powerpoint uh, dalam bentuk full screen tu akan mengganggu uh, cara kita melihat paparan di OBS Studio So dalam video ini saya akan tunjuk sedikit salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk pastikan bahawa kita dapat merakam dengan uh, betul apabila menggunakan uh, PowerPoint. Pertama sekali kita pergi ke PowerPoint terlebih dahulu. Contoh ini adalah PowerPoint saya yang saya hendak rakam. Kemudian pergi ke uh, slideshow ini. Tekan setup slideshow. Jangan gunakan full screen tapi gunakan window. Sebenarnya apabila kita membuat rakaman, kita tidak perlu letak full screen. Uh, sebab kita lihat di depan mata kita, di depan screen kita sudah sudah cukup besar dan apabila ia dirakam dalam bentuk video, dia tetap dirakam dalam bentuk uh, penuh dan tidak perlu full screen. Kita hanya perlu full screen apabila kita nak tunjuk dalam projector dan umpamanya sebenarnya. So kita tekan yang ni. Okey. Dan kalau saya letak dalam bentuk slideshow nanti dia akan nampak macam window macam ni kita boleh kecilkan terlebih dahulu ke sebelah uh, kiri kita ni kalau nak panjangkan dia pun boleh kemudian kita beralih ke OBS studio kita pun kecilkan juga dan kita letak di bahagian ini nampak tak? kalau kita takut kita tak dapat lihat dengan uh, jelas uh, kita boleh buat side by side macam ni Kemudian bila dah selesai kita atur macam ni, senang kita nak tengok. Kita hanya perlu tambah uh, window capture. Kita boleh namakanlah contoh yang ni uh, PowerPoint. So dalam ni kita pilih PowerPoint. Kalau tidak dapat dipaparkan, kita boleh tukar ke window graphic capture. Takut nanti dia tak keluar, kita boleh tukar ke ni. And then tekan OK. Alright. Nampak tak dia akan ambil keseluruhan window tu. Kita tak perlu keseluruhannya. Kita hanya perlu tekan alternate. Kita kecikkan. Right. Tekan alternate. Lepas tu kita ambil bucu-bucu ni. Kita crop. Okay. Bahagian yang kita kendaki. Kemudian uh, lepaskan alternate. Dan kita tarik screen kita tu. Sebesar yang kita nak. Contoh saya buat macam ni dulu. Saya akan tarik video cam saya ke bawah sorry ke atas saya akan saya akan tarik video cam saya ke atas so video cam saya ni sekarang berada di atas powerpoint saya akan besarkan lagi ok begitulah uh, slide kita dah di belakang uh, webcam kita kalau anda nak tahu cara untuk membuang green screen uh, di OBS studio boleh lihat video saya yang dipaparkan di atas ataupun di uh, description saya ada letak link uh, video yang cara nak buang green screen so se selesai saja di bahagian uh, powerpoint ni kalau kita ni dia ada sebenarnya semua animasi yang kita letak dia akan dapat digunakan kalau kita ada animasi semuanya sebab yang ni sebenarnya dalam bentuk uh, paparan seperti full screen cuma di dalam di, di ataupun di dilihatkan ruang dia supaya kita boleh gunakan paparan uh, yang lebih jelas Okey, baiklah. So, selepas kita dah selesai, kita dah puas hati dengan setting kita di OBS ni, kita hanya perlu tekan start recording dan kita beralih ke window ini dan kita bercakap lah seperti biasa. Uh, sekali-sekala pandang juga kamera tu sebab kadang-kadang kita selalu pandang powerpoint kita terlupa nak uh, tengok tu. So, kita boleh gerakkan powerpoint kita di di sini dan dia akan gerak di OBS Studio juga. Nampak tak? So inilah cara kita gunakan dua paparan dalam satu skrin. Skrinnya uh, screen anda lebih kecil umpamanya 14 inci umpamanya kita boleh lihatkan sedikitlah. Tapi jangan risau nampak macam kecil di skrin anda. Sebenarnya kalau anda crop dengan betul OBS tetap akan rakam seperti biasa. Contoh kalau saya stop recording sekarang, kalau saya pergi ke show recording akan nampak masih lagi jelas dan masih lagi clear. Sekiranya anda nak kecilkan di bahagian Omega Studio pun boleh sebab di Omega Studio ni kita tak perlulah lihat secara penuh sebenarnya. Kita hanya perlu lihat paparan yang telah ditunjukkan. So kita boleh besarkan kita punya window ni. Tapi kita kena adjust lah. Uh, kita boleh besarkan sedikit uh, ruang untuk uh, PowerPoint kita tu. Tapi kita kena uh, adjust balik. Tekan alternate semua tu. Kita kena kecilkan sedikit Di sini. sebab dia dah panjang kan so kita kena kecilkan sedikit baiklah itu sahaja tentang salah satu cara kita gunakan uh, dua paparan dalam satu screen monitor supaya kita boleh lihat dua uh, perisian ini digunakan secara serentak tanpa perlu dibelenggu dengan masalah powerpoint to full screen kemudian kita tidak nampak uh, OBS kita baiklah itu sahaja untuk perkongsian kali ini uh, jangan lupa subscribe kepada channel saya untuk video-video yang lain dan uh, Semoga kekal tenang dalam proses pengajaran anda. Terima kasih.